कोण माझी चेष्टा करते आलूया मी आता जंगलात या पुढे माझ्या चला कोण रडतय तिथे अरे जंगलात गेला असला तर तो काय सापडणार Yeah. Curia! Mesti nak aku belakang.